שלום לכולם, כמעט ערב טוב. אה, שמי אלה אקרמן ואני מייצגת פה אוניברסיטת בן גוריון. והנושא שאני אדבר עליו היום הוא נושא של מטלאב עצמו. אני חושבת שאני היחידה פה שמדברת על מטלאב כמוצר, לא על השימוש שלו בתעשיות שונות, אלא במטלאב כמוצר. אה, הנושאים שאני אדבר במהלך ההרצאה הזו זה היסטוריה של הקורס שלנו. הקורס הזה שאני מדברת עליו הוא קורס חובה באוניברסיטת בן גוריון אה, לכל אה, מקצועות הנדסה ולפני ככמה שנים פקולטה למדעי הטבע החליטה למחלקה לפיזיקה לעשות אותו גם קורס חובה. לידיעתכם, הסטודנטים לומדים את הקורס הזה בסמסטר ראשון של אה, תור ראשון שלהם במחלקות שונות, כמובן. איך הגיע הרעיון של הקורס הזה? עוד פעם, אני רוצה לציין שזה קורס ראשון מסוגו בארץ שהוא כולו fully virtual. זאת אומרת, זה קורס וירטואלי. הרעיון הגיע אליי מתוך העבודה היומיומית שלי. אני יועצת מדעית בנושא התוכנות מדעיות ויושבת פה קולגה שלי מאוניברסיטת בר אילן ואנחנו מתעסקים בערך באותו דבר, נותנים ייעוץ לתלמידי ש... משנה, אני, משנה ג' ומעלה לסטודנטים וחברי סגל בנוגע למטלב, מתמטיקה, קומסול, אוריג'ין, מה שאתם רוצים. ועוד תוכנות מדעיות אחרות. ואני שמתי לב במהלך העבודה שלי שבאים אליי סטודנטים מרמות שונות של מטלב. זאת אומרת, השאלות שהם שואלים הם בין השאלות הטריוויאליות ועד השאלות ממש רציניות. וחשבתי מה הסיבה לכך. והבנתי שסיבה לכך רמה שונה בהרצאות שמכינים אותם למטלב כמוצר ושימושו. ולכן הגעתי למסקנה שצריך לאחד את השיטה ואז מדובר על שנת 2005 הגיע לכל האוניברסיטאות בארץ כלי אה, למה שנקרא באנגלית learning management system ששמו היילרן, כמובן רובם אלה שעובדים באוניברסיטאות מכירים אותו ויש לי עוד כובע אחד בנוסף לכובע של יועצת אה, מדעית, תוכנות מדעיות אני גם אה, מתעסקת בתחום של e-learning ולכן איחוד של שני התחומים האלה נתן לי רעיון לעשות קורס הזה בנושא של מטלה אז מה אנחנו החלטנו לעשות? <clears throat> אז אה, אנחנו החלטנו לעשות, להקליט אה, בעזרת כלי שהיה בידינו אז ב-2005, נכון להיום יש כלים הרבה יותר מפותחים וכלים אה, קלים לשימוש אבל אז בזמנו היה כלי שקשור להלרן שניתן לנו לעשות הקלטה של השיעורים ואנחנו הלכנו לדרך אז בתקופה לדעתי מאוד אה, לא סטנדרטית אנחנו לקחנו מרצה מאוניברסיטת תל אביב הקלטנו את ההרצאות שלו בהתאם לסילבוס שהיה לנו, ואז הקורס נראה בערך ככה. תסתכלו על השקף, התמונה הימנית. זה דוקטור מאוניברסיטת תל אביב. בצד שמאל של התמונה של ההיילרן שלנו, שיעור רגיל, יש לכם הרצאות מוקלטות, ופה אנחנו רואים פלאש פרזנטיישן. של ההרצאות. הקורס הזה בדוק גם ברמה האקדמית וגם ברמה אה, דידקטית, זאת אומרת, הוא בסדר גמור. וכמובן, כפי שאתם מבינים, וזה מאוד מאוד חשוב במטלב. שימו לב, למה עשינו את זה? ב-99% מהקורסים האלו שהיו בעבר באוניברסיטה, אלו שמלמדים קורס של מטלב, זה לא פרופסורים גדולים מן המניין, בדרך כלל זה מסטרנטים או סטודנטים לתואר שלישי שמתכוונים לסיים את עבודתם בתוך האוניברסיטה ויודעים פחות או יותר מטלב, פחות או יותר. ולכן אנחנו הלכנו למרצה שבאותה תקופה נחשב כהכי מומחה בתחום הזה, והקלטנו את ההרצאות שלו. ובצד שמאל בתמונה אתם רואים אה, דוגמה של התרגולים הרגילים פר תחום הנלמד בתוך הקורס. וגם הפצנו את השאלון האם, איך הסטודנטים מרוצים מהקורס, לא מרוצים מהקורס, עשינו סטטיסטיקות שהכלים לעיבוד הסטטיסטי נמצא בתוך ההלרן עצמו וקל מאוד להבין איך זה עובד. והתוצאות היו טובות מאוד, הסטודנטים היו מרוצים. עוד פעם, מההתחלה התלוננו, לא הבינו, כן הבינו וכדומה, ובסופו של דבר הם היו מרוצים. למה? כי פעם הראשונה אם... הייתה להם אפשרות לחזור לשיעור, לראות את השיעור כפי שהוא שיעור עם בן אדם חי, לא סתם אה, חומר אה, כתוב, כמו שיש במיליון ואחד קורסים לא רק בארץ, גם בעולם כולו. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על התוצאות של הקורס, רצה לקצר כל התהליך. מה שחשוב בטבלה הזו, שאני לא חושבת שהרבה אנשים באקדמיה שמים לב על הנתון הזה, לא רק על ממוצעת הציונים. טרדישיונל קורס זה קורס שניתן במסגרת פנים מול פנים, זאת אומרת מרצה איקס מול קבוצת הסטודנטים וחומר שנמצא גם באי-לרנינג וקורס שלנו שהוא כולו מוקלט על ידי מרצה שדיברתי עליו. מה הנתון מאוד חשוב, כמה סטודנטים הולכים למועד ב'. אני לא חושבת שהנתון הזה סופרים או איכשהו מייצגים ב... ב... בסקרים. והוא מאוד, מאוד חשוב גם מצד של אוניברסיטה, כי מדובר על כסף לא קטן, כי צריך גם להפעיל כיתות וחשמל ו- ודברים, וגם לשלם למרצה, לחזור עוד פעם לאותו סיפור, וגם לסטודנטים כמובן. אז תסתכלו את ההבדל, וזה נתונים לגמרי אמיתיים. עוד נתון אחד עקב, אני לקחתי תוצאות של סקר שעשה אצלנו אגודת, שעשתה אצלנו אגודת הסטודנטים, על שביעות רצון על קורס מסוים, ומדובר על טרדישנל קורס. שימו לב, פה יש שתי טבלאות. מדובר על טרדישנל קורס שהוא מחולק לכמה קבוצות. ותסתכלו את ההבדל. הסילבוס, כמה קבוצות של אותו קורס, לדוגמה, לקורס של מטלב режимі мешмоніміша земних холаким лікама квуцот лімут. Ви тістеклю вдель, тістеклю ма аж пашель марце тов, ви марце пахоту, і ато сілібуса, там на симбе, курса традішна. Тобто тим руїм кама захашув ліна трелі та ні туна за шоні ба рамата єда шермарце хат муль марце ахер. Ба носи шельматла псисі. בנוסף לכך, לא אמרתי את זה, אבל קורס הזה הוא מודולרי, בנוסף לקורס הבסיסי שהוא בסופו של דבר אה, נושאים עיקריים של MATLAB basic, אה, יש לנו גם מספר טובוקסים מוקלט, אה, כל טובוקס מוקלט, שגם כל טובוקס עשוי על ידי מומחה בתחום בארץ. Ешнаны тулбах смеюатли синули, тулбах смеюатли имаш процесс, инглыха думы, вейшарли архив мезе курс специфи пер махлака в цорых לדברים מהסוג הזה. אז מה אנחנו אה, ממליצים לעשות בהמשך? אה, אני חילקתי את ה рекомендацию шли лишний халаким. Э, Хелик решен ли аншия академия. Лично мы э, на суд от аклатот шертубок симна софим. Вы מה שאני מתכוונת לעשות בסמסטר הקרוב, לנסות לבדוק קרוס דיפרטמנט, זאת אומרת לבדוק כמה סטודנטים שמשתמשים באותו קורס ממחלקות שונות, לבנות פורום משותף, לבנות דברים משותפים, לבדוק איך, איך איך סטודנט אחד יכול ללמוד מהסטודנט השני, מפקולטה שונה, וגם חשבתי על נושא של פייסבוק או, או אחת מהרשתות החברתיות, כי זה הכיוון שהעולם הולך אליו. ולגבי סקטור הפרטי, אני ממליצה להשתמש בקורס שלנו, קורס אקדמי, שלב ראשון בהכשרה מקצועית או רעננות או דברים מהסוג הזה, כי להכשרת עובדים. זה הכל, תודה, והמשך יום נעים.